大家好，今天要介绍的是如何拆装保养电风扇。还没订阅的朋友，请到右下角按下订阅。我们准备开始喽。工具材料如下：一只十字螺丝起子，还有一瓶干净的机油。 首先，要拆电风扇叶扇，它下面有个扣环，往下压一下，会有一个咔的声音，往下推就起来。 再来顺时针转，叶扇轻轻往外拉，再来就是内环，逆时针慢慢转。 铁网就直接拆起来了，刚拆的东西拿去水洗干净就好。最难的就是里面的轴心，里面的油会干掉，干掉我们要帮它补一点油。要拆这个机构，后面有克螺丝及旋钮，这个旋钮很简单，只要往上拔。 再来就是螺丝起子，插上去逆时针转就起来了。油干掉都在里面，所以要拆掉。记得这颗旋转头要先压下去。 之后再去拆下螺丝，拆这四颗螺丝。 接下来动作很重要，要慢慢的拉开。这个就是它的轴心。 我们上一点油。电风的动作原理就是用线圈跟电产生磁场而旋转。大部分电风扇不会转。 八成都是这里面干掉了，但有少部分是启动电容故障，所以我们就先上一点油，一两滴就可以。 轴心有脏污，拿纸擦干净，将旧的油擦掉。 然后再上一点新油。 轴心再上一点油，再上一点油。 顺了之后就把它装回去，再来一顺序装回去。刚刚最后拆这四颗，这四颗锁的时候有一个技巧，千万不要一口气锁到底，机构会偏斜斜的，风扇就会转的不顺。 记得在锁这四根螺丝时，这个轴要用手去转顺的，很顺很顺的。如果很紧，代表这四根螺丝没有锁好。边锁要四方边敲一下，让它顺。 它有一点公差，锁这个不要急。 再来锁刚刚齿轮这边，倒致坐回去，再来就是放盖子。 盖子有个螺丝，对准锁紧。刚刚头拔掉的旋转头压回去就好。前面的铁网放上去，上面两个孔对铁网的孔，顺时针锁圈圈。 来放电风扇，盖子逆时针锁紧，装的时候是逆时针，再来外盖扣上去。 边边压一下，下面有个扣环压一下，会开一声，就好咯。插电视看看。谢谢大家收看，喜欢我的影片，记得右下角按下订阅，我们下次见。